احنا كنا بنتشوي جوه العربيه على نار هاديه وببطء شديد كانت درجه الحراره عاليه جدا مره واحده واحنا بنتكلم الخط اتقطع تماما ومن وقتها ده معرفتش عنه اي حاجه فضلنا بنخبط ونزعق ونهلل يمكن اي حد يسمعنا ويفتح لنا لكن ما كانش فيه يعني ولا حياه لمن تنادي وبدات الناس تستغيث افتحوا لنا اي حاجه مش قادرين نتنفس طب افتحوا لنا الباب اللي في النص وسيبوا الباب اللي بره لقيت في جثث على الارض الجثث كان شكلها صعب جدا جوز كانت زرقاء خالص يعني بطنها مفتوحه العربية كان فيها شباكين بس وكانوا مقفولين تماما حاولنا نخبط كتير على الابواب ونشتكي علشان حد يجي يحاول يفتح لنا الباب علشان بس نشم حتى شوية هوا نضيف محدش عبرنا او التفت لينا خالص وقالوا لنا طيب هنشغل لكم الشفاط وبعدين رجعوا قالوا لنا ان الشفاط عطلان اصلا كان معانا واحد تقريبا شغال موظف في وزارة القوى العاملة وده كان مريض بالسكر وعلى ما افتكر ان هو كان اول واحد وقع واغمى عليه في العربية اترعبنا جدا اول ما نهار فضلنا بنخبط ونزعق ونهلل يمكن اي حد يسمعنا ويفتح لنا لكن ما كانش فيه يعني ولا حياة لمن تنادي فضلنا نقول لهم طب هو بس يعني هو بس ينزل مش مهم احنا الحقوه وانقذوه بس كانوا بيردوا علينا ويقولوا لنا سيبوه يموت قبل ما اطلع من العربية على طول اتضرب علينا شيء غريب انا ما كنتش عارف هو ايه ماده كده لها ريحه غريبه وكريهه جدا توقعت من البدايه انه ما دام في ضرب يبقى اكيد بيضربوا علينا خرطوش مثلا او مطاطي بس بعد الضرب ده جت عليا الماده الغريبه دي كان لونها فسفوري شويه واختفت على طول من على جبيني العربيه كانت حر جدا وكان العرق بيزيد علينا كلنا ومن شده الحراره وسخونه صاج العربيه ايدي كانت عرقانه جدا لما حطيت ايدي على سجل العربيه طلعت بخار ميه شبه الدخان اللي بيطلع من المكوى من شدة سخونة الصاج واحد من الزملاء اللي كانوا معانا في العربية لاحظ الشبابيك وإنها كلها تقريبا مقفولين بسلك قوي وفي حاجة زي عواميد حديد صغيرة حاول حد مننا إنه يطلب منهم إنهم يفتحوا الشبابيك دي شوية بس برضه مفيش فايدة في النهاية فتحوا الغطا اللي كان موجود على الشباك من بره بس وبرضه ما كانش الهوا ده كافي عشان نتنفس شوية بعد حوالي ساعتين جه واحد وحدف علينا شوية مية من الشباك بتاع العربية في ناس كانت محظوظة قوي وجه على وشها شوية من المية اللي اتحدفت دي بقينا كلنا بنشارك فيها كنا بنمسح المية من على وش الراجل اللي جات عليه المية ونحاول نرطب بيها على وشوش الناس التانية علشان على الأقل ده ممكن يخليه يقدر يستحمل الحرارة الشديدة شوية بعد الساعة تسعة بدأ الناس يغمى عليها أكتر وتنهار أكتر من شدة الحرارة وبدأت الناس تستغيث افتحوا لنا أي حاجة مش قادرين نتنفس طب افتحوا لنا الباب اللي في النص وسيبوا الباب اللي بره مفيش أي فايدة فضل يرد علينا خلي مرسي يفتح لكم بدأت الناس واحدة واحدة تحاول تخلع هدومها عشان درجة الحرارة الشديدة ويحاولوا يهووا على بعض بحيث على الأقل نقدر نتنفس شوية يوم الأربعاء 14 أغسطس بدأ الأمن يفض اعتصام رابعة في القاهرة جوزي مشي هو وأصحابه الفجر وسافر للاعتصام الساعة تسعة الصبح تقريبا كلمته ورد عليا وقال لي انه قريب من موقف السلام بعدها كلمته وقال لي احنا بنشيل في اخواتنا اللي استشهدوا والمصابين مرة واحدة واحنا بنتكلم الخط اتقطع تماما ومن وقتها ده معرفتش عنه اي حاجة رحت المشرحة الصبح كانت جثة رفيق محطوطة على صاج كده ألمونيوم حاطينه عشان يحطوا عليه الجثث وشوش الناس كلها كانت سودا خالص زي ما يكون حطوا عليها بلاك اسود أنا لما سمعت على الحادثة على الإنترنت جريت ورحت المشرحة الأعداد كانت قليلة في البداية مكانش لسه في ناس كتير قعدت فترة بحاول إن أدخل المشرحة بعد حوالي ساعة تقريبا قدرت إن أدخل جوه المشرحة لما دخلت كنت لوحدي في المشرحة أنا طبعا وأنا داخل ما كنتش أعرف العدد ده إيه بس كان العدد بالنسبة لي ما يتعداش العشر أشخاص لقيت في جثث على الأرض الجثث كان شكلها صعب جدا الجثث كانت زرقاء خالص يعني بطنها مفتوحة بعد كده لقيت الجثث امعائها مكشوفه ما كنتش فاهم الاول هما دول ناس اتشرحوا فعلا ولا ده ايه كان في تلات جثث اول ما دخلت في ممر على الارض كانت مفاجاه بالنسبه لي لما عرفت ان الجثث الموجوده على الارض دي الناس اللي هما في كانوا في عربيه الترحيلات بتاعه ابو زعبل فسالت هما التلاته دول بس اللي جم من العربيه فموظف كده كان هناك قال لي لا كمل الممر بقى وادخل عند التلاجات احداث عربيه الترحيلات كانت تقريبا بعد فض اعتصام رابعه بكام يوم فالمشرحه ما كانش فيها اماكن فاضيه اصلا يعني كانت الفتره دي قدام مشرحه زينهم كان بيبقى فيه عربيتين تل... تلاجات كبار وكان محطوط فيها جثث كوام فوق بعضها فالناس اللي مش موجودين في تلاجات حجز الموتى جوه المشرحه اكيد هيكونوا في العربيات دي فدخلت اكتشفت ان في عدد كبير جدا من الجثث انا كنت داخل لهدف واحد الصراحة إني أتعرف على شريف وأعرف إذا كان موجود ولا لأ بين الجثث فضلت أعدي وأبص يمين شمال عشان أحاول ألاقي شريف بصيت كده وشفت جثث كتير بس كانت أول مرة أشوف ميتين بالشكل ده يعني أنا شفت جثث كتير منظرها كان بشع يتضربوا بالنار يتضربوا بالخرطوش بس الجثة المصابة في الآخر بيبقى يعني الجزء المصاب بس هو اللي شكله غريب بس باقي الجسم بيبقى طبيعي لونه طبيعي عادي بس الحقيقه ان الجثث كلها كانت زرقاء انا ما شكتش ان ده تفحم لان هو ما كانش تفحم من بره هو جلدهم موجود بس ما كانش لونه بنفسجي كان لونه احمر غامق ومنظر العروق بتاعتهم باينه ونافره في جسمهم يعني تاني حاجة لاحظتها ان الجثث كانت منفوخة بشكل غريب يعني شفت مثلا ثلاث جثث يعني حسيت ان هما ناس مليانة او او ناس تخينة وزنهم زيادة بسبب الانتفاخ ده بس بعد كده لقيت كل الجثث كده كل الجثث منفوخة بعد ما عديت حوالي مرتين تلاتة آه، قدرت ان انا اتعرف على شريف